сделали. Сейчас запускай, да? тебя кинь. А где это закончилось, наверное? Вот когда-нибудь жизнь его сломает. Когда-нибудь. Вот здесь смотри, вот здесь подними, подними. Иди сюда. Я буду учиться. Люби меня. Все.